Hi hi, Gonshi des y bienvenidos a mi canal. Parece que cada vez que voy a decir eso voy a decir bienvenidos a Disney Channel o algo. Buenas buenas, bienvenidos a otro video más de Gonshi des o Gonshi. Hoy tengo las recomendaciones semanales de música y de series. Estos son dos releases que no son de esta semana, no son de febrero, pero me olvidé de mencionarlos en la recomendación de enero. La primera recomendación viene de la cantante Junin y la canción se llama Yu Yu Yu. you, you, you In Fact, que es de la misma compañía que Nine Muses, que sea, y la primera canción que sacaron ya me encantó, ya me encantó desde el primer momento que escuchaba las teasers, así que se las recomiendo. La próxima canción es del grupo Winner, que sacaron un mini álbum que la verdad está buenísimo y hacía banda que no sacaban algo y ya estaba como, dale, saquen algo, saquen algo, güey, por favor, hacerle sacar algo porque me voy a desesperar, me voy a volver loco. Y bueno, por fin sacaron un mini álbum en el que una de mis canciones, es más, tengo dos canciones que son mis favoritas, Sentimental el próximo release es de 4 minutes y la canción principal que se llama Hate está buenísima. La siguiente canción es de Son Son, que es una chica que ganó The Voice Korea y la canción está muy buena, es mezcla de rap con ella cantando y cuando hacen esas mezclas a mí me encanta. You love me now, you love me, you love me now. Ahora pasamos a las recomendaciones de series. Tengo dos series, no, tengo tres series para recomendarles, que es She's in the Trap, que es una serie que empezó hace poco. Esta serie es una adaptación de un webtoon y la verdad me encanta. Al principio no me gustaba mucho la chica principal, pero después te vas encariñando. Además que no luce como toda la actriz principal de los dramas, que son todas así bonitas, todas perfectitas, todas con el maquillaje, todo con la cirugía, todo. Ella se enamora de su superior, o Zumbé, que antes la eh, intimidaba, pero poco a poco te vas dando cuenta que el chico no es un chico normal, en el sentido de que eh, no puede llevarse tan bien como debería llevarse con la gente. Y cuando empieza a salir con esta chica es como que va cambiando y se da cuenta de un montón de cosas la trampa la trampa del drama es que vos nunca vas a nunca sabes hasta el final si él está, la está engañando o de verdad la quiere. Es una cosa que te mantiene atrapada, más que los actores son muy buenos. Después, después tenés a Seo Kang-jun y a Lee Sun Kyung que, son, que hacen de hermanos y hacen así de hermanos que se golpean, que se torturan entre sí. Eh, Seo Kang-jun hace de un un pianista que no puede tocar más por un accidente que tuvo eh, y también se enamora de la principal, entonces ahí es como hay la rivalidad entre Seo Kang-jun y Seo kang y Park jin La química, ya les voy diciendo que tienen entre todos, es muy buena y se las recomiendo para ver. El próximo drama que les recomiendo es Madame Antoine, que yo tengo un, una clase de dilema con este drama, porque a mí me encanta la principal, que es Han Soo pero está el personaje de Sung Jun, o el actor directamente, Sung Jun, que no me gusta cómo actúa, no me gusta eh, porque directamente en mi opinión no sabe actuar. Y eh, ya pasó en varias series como eh, Family Book o eh, I Need Romance 3 que no, puede congeniar con los principales, ¿no? En High Society también con we, no, puede, no podía congeniar. O sea, además te das cuenta que la gente le gustaba más la pareja que hacía el desea con la, con la otra chica que la pareja principal. Es algo que no, no puedo, no puedo llevarme con este actor, pero la serie la, me la estoy bancando o la estoy viendo porque igual te hace sacar las risas cuando se juntan Han Ji-soo, la amiga Jin de 2AM y el otro chico que está con Sun Jun se juntan y te hacen matar de la risa. Otro de los dramas que tengo para recomendarles es eh, de la serie japonesa que les mostré en los videos anteriores las escenas tristes que trabaja Haruma Miura y se llama, y Boku que bueno, ya les conté más o menos que él es un chico que tiene la enfermedad esta y bueno, es una serie como para llevarla de a poco porque cuesta digerir los capítulos, obvio que te saca risas de vez en cuando pero el drama en general es muy triste porque vas viendo el progreso que tiene con la enfermedad y empieza a perder la movilidad en ciertas partes del cuerpo y bueno, es triste verlo, además que él actúa muy bien esa parte, él actúa muy bien su papel. Pero bueno, se los recomiendo para verla. Otro de los dramas que es japonés que se llama Rich Man and Poor Woman. No es nuevo el drama, pero lo empecé a ver y también a mí me encanta, me encanta la actriz principal. Y el actor principal no lo conocía, pero la verdad me está gustando mucho. Y es de una chica que está por graduarse en la universidad y quiere conseguir trabajo para en la empresa del actor principal que es eh, muy loquillo, es muy extravagante y tiene sus momentos de que es bueno, de que te dan ganas de matarlo, de, de todo, pero la verdad la serie está muy buena. Y bueno, esas fueron las recomendaciones de la semana de febrero. Denle like, comenten, compartan, todo, hagan de todo. Y nos vemos en el próximo video. Bye bye chingos.